Hong Kong Day 2. And, <laughs> um, marami pa ng guests. Oo nga, ayan, marami na akong guests. Nandito na yung friends namin from Manila Tourist na kagabi. And right now, we are on our way to... Central Station. No, the big tram. Tapos, it will go to um, Ocean Park. So, yeah. Hi guys! So, yun nga, supposedly dapat nasa peak tram kami right now, pero sadly, ano bang rason? Kasi sarado pala yung ticket na kukunin naman dapat sa may sa sa ano yung ano? sa Travel Easy na office nila dito malapit. So hindi kami nakapasok. So balak namin i-adjust na ng itinerary namin and mag-pick na lang right after namin mag nila. So yun nga, right na nagko-coffee na lang muna kami. Siyempre, this is Rachel and Ate Patty. So, tip pala sa mga pupunta ng Hong Kong, sobrang matinding lakaran ang kailangan dito. Guys, okay? Kung, kung gusto nyo pumasyon, guys, gawahin nyo to, si Ate Che. Oh, pak! May boots dito, nagpalit mo na ng slippers. True. Ganun! So, maya, pag mapipicture, palit ulit. True. Ganun. Ano? Dahil, Ram. Yes, yes, yes, yes. Okay, thank you. Woot woot! We're in! Kala ko CR. butas-butas na. Ayan, so, nakapasok pa kami yun, Ocean Park. <laughs> Yeah, and Ocean Park. Yun nga, naka-i-vent. We're about to. We, we used the, uh, we availed to kasi the i-venture card. So, actually, pa namin alam ko talaga na makakatipid kayo sa i-venture. So, panoorin nyo na lang yung whole trip. Kasi holiday eh, so ang dami. Yeah, yun yung medyo, um, anong tawag doon? Yun yung medyo downside sa amin lang siguro kasi it's a holiday nga. So, ang daming, ang daming attractions or facilities na sarado. So, hindi rin namin magamit. Though, itatry namin isiksik sa ibang araw. Like yung pick tram. Uh, so, ngayon, mag-enjoy muna kami dito sa Ocean Park. At abangan and... nyo kami bukas sa Macau. <laughs> abangan nyo mga pa-dress pa pa namin. kung saan. Naliligaw na kami. So we guys are about to enter the train going to where? Moving to where? The roller coasters. Opak, pictorial. Sige, di pa sila magkaintindihan. Oo. oh, oh. Macpos. Macpos. Supportive friend. <laughs> Supportive friend, go! <laughs> yes. <laughs> yes. yes. guys. Yung balak nilang sakyan is yung most extreme daw yun na roller coaster yes. nila. I <laughs> can't, I like it. kami ni Sean. <laughs> Ayoko Hindi ko talaga kaya. My goodness. oh, hindi ko kaya. Kaya ko? Huwag na, huwag na. Sige, ayoko. Ayoko. Ayoko din. Hindi ko talaga kaya, guys. Hindi talaga mas mas baba na lang. Kasi ito yung extreme eh. Okay guys, so for this ride, hindi ko talaga kaya. Hindi talaga ako sasakay. Muna. Kasi hindi talaga. Hindi talaga. Medyo takot kasi talaga ako sa heights and usually pinangungunahan ako ng kaba ko eh, pagsasakay ako ng mga ganyan ka-extreme na ride. So, yun, my friends are there. They're gonna ride this um, hair racer ride here at Ocean Park. And, ayun, antayin ko na lang sila matapos. Grabe! We conquered! We survived! Woo! o, oh, doon na sa, ano, more extreme. sa... Dito ka, dito, dito. is going to ride a small baby roller coaster. Yay! and here are some of Sharina's friends who are not even afraid of the ride. And there she is. She is very afraid of the ride. I can understand why. ito yung in-order namin. 120 Hong Kong dollars. See? I'm sharing with Rao. Pero, mapagpanggap. Survive kayo. I survived! Look! Papapaya yan. Stride! Anchors away! Ano tawag dyan? Anchors away ba? Yun sa Pilipinas, ang force away. Dito hindi. Pero yan, parang siyang Vikings ng Ikea. We're here inside the inside the cable car and you know, alam niyo kung gaano ako katakot sa height. Sobrang ta pa Scary! Nasaan? Ayun, ano ho. Look. Nasaan? Sus, wala na. May parang handrail. <laughs> Gusto ko natin nakakapit dito. Kapit sa bell. Kapit sa bell. Eagle! Eagle! Basang-basa na kami. Guys. Oh my oh God! Oh my God! Ang tabi! Oh my God! Wala kayo. Tamad, tamad. Tatlong tamad. Yeah, hindi talaga namin kaya. Masakit na yung mga paa namin, Beshu. So, di ba ang laking tulong nito? Sila hindi na na-appreciate yung mga ganun. Car, bakit sila nagkala